11. Metni dinleyelim, odayı bulalım. Benim odam. 12. Yukarıdaki resimlere bakalım. Odalarda neler var? Farkları yazalım. Resim 4'te pembe sandalye var. Resim 1'de pembe sandalye yok. Kahverengi sandalye var. 13. Sizin odanızda neler var? Anlatalım.